Hmm? Where are you going? School. School? Yes. What is your name? Where are you going? School तो पहुंच पहले स्कूल तो पहुंच फिर बैग खोलो स्कूल में पहुंच के क्लोज इट क्लोज इट पीछे को करो पीछे बैक करो back Do like this. Leave it, leave. Now go to school.